攻チームシプラムです心配された雨も降らずこのまま気持ちよく踊りきることができると思いますシプラムは中学生からのチームとなっておりますメンバー募集会からしていきますので皆様どうぞよかったら遊びに来てください来年は15周年を迎えることができましたたくさんの仲間とお祝いしたいと思っているので皆様どうぞどうぞ遊びに来てください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 声を言いましょうイェイありがとうございましたありがとうございました疾風ランドの皆さんありがとうございましたここで私の方から横浜よさこい祭りの特徴をもう一つ